El hombre decidió observar detenidamente lo que pasaba a su alrededor y vio cómo los animales salvajes se alimentaban unos de otros. Esta situación lo llevó a pensar en la posibilidad de cazarlos, pero se dio cuenta de que no tenía la fuerza ni la velocidad suficiente que tienen los animales para lograr dicha tarea. Deus.